Weißt, gestern hat mir der Harry ein Video gezeigt, wo da ähm, Franz von Gustav richtig fahren wurde. Das kann ich nicht glauben. Der Franz, der weiß sicher zu werden, oder? Ja, aber die sind zu dritt auf ihn losgegangen. Und wie geht's ihm jetzt? Er ist, also er hat offene Hände, ein blaues Auge und er ist jetzt zum Arzt gegangen. Und was macht er jetzt? Ähm, er hat seinen Eltern gesagt und die schauen jetzt, wie es weitergehen soll. Okay. Also es sind heutzutage Jugendliche, die sich dabei filmen, wie sie sozusagen anderen, wie sie andere schlagen oder wie sie einfach böse antun. Manchmal ist es sogar besprochen, dass sie das machen, als sozusagen nur Schauspiel vorführen. Und es gibt auch manche, die es ernst machen und die zu schweren Verletzungen kommen.